نحن الآن داخل أحد المشافي الميدانية في مدينة حمص الجرحى مكدسون فوق بعضهم البعض في هذا المشفى نحن الآن داخل إحدى غرف العمليات لا ندري إن نذهب بالجرحى هم مكدسون فوق بعضهم البعض هناك عدد كبير من الجرحى ينتظر ينتظرون أدوارهم انظروا إلى شظايا قذائف كتاب الأسد ماذا فعلت بالناس انظروا إلى شظايا القذائف ماذا فعلت بالناس الأخوات هذه المريضة هم بحاجة إلى عمليات طارئة ولا يوجد لدينا إلا غرفة عمليات واحدة ماذا نصنع بأنفسنا يا عالم يا عرب يا مسلمون ماذا نصنع بهؤلاء الجرحى تخيلوا أن هؤلاء الجرحى هم هم أطفالكم تخيلوا أن هؤلاء الجرحى هم أبناؤكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم حسبنا الله ونعم الوكيل ترى واحد